皆さんこんにちは聞こえますか今日は2月1日なんですけど私とすんちゃんの結婚記念日になりますえっ、ー、と結婚記念日というか結婚式の日ではなくて婚姻届を出した日になりますなので今日まあデートに行くんですけどその前に今日はカップルルックをしたくて昨日秘密で買ってきたものをすんちゃんに渡して えなんすか持っててはい何 <laughs> 結婚記念日なのではい買ってきましたいやこれはあの AK AKB のもの <laughs> 違うこれ AKB って書いてるけど本当だ AKB ってミってですか何婚記念日だからお揃いの着て買った セットデイズニューヨークシティだって土曜日はあのニューヨークシティあいいじゃないでもそうあかわいいかわいいじゃんこれどこで置ってきたの時間どどこにあったのすんちゃんグレーねえ私黒がいいダメ <laughs> 私黒がいい私黒 <laughs> ゆかは優しい女だねゆかは寝るときと起きるとき化粧する前以外では女だね はいとりあえずありがとうございますゆかちゃんはいじゃあ私もなあげますかないでしょはいそれでこれ着てみようあこれ今日これ着てみて出んのうんあそうなんだはいそれではこんな感じのゆるい ゆかすん夫婦の1周年記念になったんですけどもお揃いできたのはこのメントゥーメンって韓国語だね日本語だとトレーナーになりますそれでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございましたインスタグラムとツイッターのフォローそしてチャンネル登録もよろしくお願いしますでは次の動画で会いましょうバイバイアンニョン